He puesto aquí, gilipollas. Ah. ¿Eso es ahí. Aquí con un kilo. Ah, es una cosa, ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? Ábrelo, que no tiene celo. Adri me ha dicho es que... Me gasté dos rollos ahí pegando. ¿eh? Rafa, que no hay celo. Ahora, es una mierda ahí. Cuidado que lo rompes. Por eso. Que es muy delicado, Rafa. A ver, qué es. Creo que es un ladrillo. Ah, tirado para atrás. Rafa, que abras por aquí. ¿Por dónde? Por pues estoy hablando por aquí, mira. No, ahí, ahí pone acá. Uh, uh me ven los dedos. Madre mía, esto, es un ¿Cómo voy a romper esto sin un cuchillo? ¿Cómo lo voy a romper? ¿Cómo? ya Pobre Rafa. Pues tampoco, ¿eh? Ahora ahí, con la boca. Su madre le pegó de pequeño. No, no, no. Voy a coger la llave. ¡Que no coja la llave! Tío, tío. mira, mira, mira, espera, no. A ver, ponen por aquí. Entonces lo tienes que abrir por ahí. Ábrelo por ahí. por ahí. Por lo demás te lo tiene, ¿no? No sé. Muy bien, Rafa. Ahora solo tienes que quitar el papel mágico de las piruletas mágicas. No, ponle por aquí. Lo tienes que abrir por aquí. ¡A ah, Rafa! Es que por aquí no... no. <laughs> por el lado, tío, por el Toma, Rafa. No, te Rafa abrirlo. ¿Cuál será mejor? Eh... Esa, esa pequeñita de mucha La pequeña. ¿Qué haces, tío? <laughs> Me dice que la habrá por aquí. Muy bien, no, mierda, era por aquí. <laughs> ah, ábrelo, ábrelo, ábrelo. Tú ábrelo que la sorpresa es lo de dentro. ¿Qué será? <laughs> Yo creo que lo que pone en la caja no es. Calla. Calla, calla, Primero lo dentro. ¡Todo! ¡Felicidades, Rafa! ¡Felicidades! Rafa de grifo. ¡Felicidades, Rafa! Toma, Rafa, que esto se te ha olvidado. Lo del pringao, el papelito del pringao. ¿Esto que es? ¿Una etiqueta? ¡Quiero devolverlo? ¡Quiero <laughs> devolverlo? Sí. ¿cómo se devuelve? Esa guay. Es de los reyes, es la caja de por Venga, este sí que es el bueno. Me si ya lo sabía. Ahora pone. Ahora hay ladrillos. <laughs> y eso. <laughs> Gracias, Lani. Y Jorge. Dale un besito, me da un besito. No, no, no. No, a Vicente sí. Oh, otros no. Pero a vosotros sí.